El curs 2013-2014 va ser el primer curs sencer que hem fet com a demarcació de l'Alter. Vam començar amb 8 agrupaments i en poques setmanes en vam obrir un de nou, l'agrupament Escolta i Guia Coll Formic, que ara ja comença el segon curs. Amb motiu d'aquesta obertura vam fer una formació per agrupaments nous en què hi van participar el Coll Formic i també l'agrupament Escolta i Guia CA Jove, que havíem obert el curs anterior. Amb la incorporació del nou agrupament, el cens de la demarcació va ser el següent, 95 castors, 162 llops i daines, 24 isards i gazeles, 140 ranges i noies guia, 140 pioners i caraveles, 46 trucaires i 195 caps. En total, 802 persones. El curs 2013-2014 també van fer una taula rodona oberta a tota la demarcació sobre la diversitat al cau, a la qual van participar una cinquantena de caps. A final de curs també vam realitzar una trobada de caps que va incloure una formació sobre el joc, l'eix del curs, i també la tercera edició de les jornades esportives en què vam jugar a bàsquet, futbol, voleibol i els escuts. A més a més, vam recuperar la jornada Vespella posa't guapa per arranjar i fer millores a la casa que gestiona la demarcació. I això és el que va donar de si el curs 2013-2014 a la demarcació de l'Alter.